घमासान मैं हूँ आपके साथ बाकी शॉर्ट चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर धर्मपुरी से कांग्रेस विधायक पांचीलाल मेटा अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री कमलनाथ को भोपाल देने पहुंचे बताऊंगा धर्मपुरी से कांग्रेस विधायक पांचीलाल मीणा ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री कमलनाथ को देने भोपाल पहुंचे वे अपने क्षेत्र में शराब माफिया पर कार्रवाई नहीं होने से दुखी है विधायक का कहना है कि स्कूल के पास बनी दो शराब दुकानों को हटाने के लिए मैंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली थी इसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत प्रशासनिक अधिकारियों को भी की थी इसके बाद भी उन पर कार्रवाई नहीं हुई है सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर वहां पहुंचे और विधायक मेढा को मीडिया के सामने